Basta de abastados, pois não consigo mais olhar para esses quadros. Que são pintados com sangue vermelho de peles negras. E negar que cada enquadro que eu levo me faz crer que o pior vai acontecer, cê tá ligado? Cada vez que eles me param, eu tiro na cabeça. E faz com que eu esqueça a bondade do coração, que toma conta é o ódio. Me sinto sempre o último do pódio, e me faz crer que todo corre foi em vão. Toda luta, muito luto, toda vez que acordei cedo pra labuta. Filhos de Ustra, querem me ver na ostra e na bolha. Consulta lá no Datafolha, fica mais fácil de matar. Mas com ele está tranquilão, não vai sair no extra e nem na folha. Só uma estatística a somar. E você cadê? Sumiu. Pátria que pariu. Filho do Brasil. Puta que ficou e o puto que partiu. E o menor deixou. Back to back, o Black. Mas pra eles tanto faz, tipo Tim Maia. Foi e não voltou nunca mais. e anulou seu futuro com um ou mais de 80 furos. Sutura ferida quando cada um de nós parte. Chega de jazz, eu quero que a paz se torne nossa realidade.